Just aquests dies doncs, hem iniciat tots els tràmits a través d'una carta que enviem als propietaris de les comunitats a les que informem que si en el període d'un mes eh, no l'han retirat o no han manifestat expressament eh, la seva contrarietat, eh, des de l'Ajuntament procedirem a retiració d'aquestes plaques. Això és un... Seguim el mandat de la, de la Llei de Memòria Històrica de la Generalitat, que diu que les administracions han de ser proactives, és un mandat que ens el, ens en sentim propi i, per tant, procedirem a, a, en la mesura que sigui possible retirar aquestes plaques,